القمر وجميل وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل قمر قمر وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وكف المصطفى كالورد نادي الله الله عطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وعم نوانها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البرى يا الله تنال الشمس منه والبذور الله الله ولا ذل له بل كان نورا الله الله تنال الشمس منه والبذور الله الله ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا وكل الكون أنار بنور طه ضمار ضمار وجميل وجميل وجميل سيدنا النبي